Это не беспредел. Это беспредел, ребят. Музыка всегда со мной Ночью she's always ready to make some noise I don't need сил, огражден звуковой стеной says tonight. глазами на экране на Наступа автомобиля и жуки надавит Приумевший воздух плотно кто торгнуть нами Как сосед бугарит пьяных и сношенных В центре зала в разгаре моша Потом обнищен, битый, озверевший и сошен Но это здесь, потому что мы уже отчитали гораздо больше, чем хотели изначально. И помираем, просто чтобы вы нас не ждали. Если сегодня не будет, считайте, что он уже был. Мы вас обожаем. Спасибо огромное. Всем за А, стоп, еще воду сейчас раздам, которую не выпили в наших играх Так звучат мои чувства в тебе Громкий припев, банальный куплет Я на тебе и приду туда, мне принес твой снег Здесь ночью идет снег И в моем сердце именно нет свободы здесь Зацверженее вересов спецлейс Я не погромче в узлов Я отрываюсь от земли, я иду на взлет хотеть допустим. Этого ждет, значит рискнем, чем ответить мир на наш дерзкий вызов, наивно по-детски, пусть он Не смысл слов. Ты направляешь даже на смерть, и так прекрасно больно смотреть, у всех против нас, и нас обоих на расклад, ты сильный меня за руку, и не отпускай.